c'est la bête immonde. La bête immonde est de retour. La bête immonde, évidemment, ce n'est pas moi. La bête immonde, c'est la misogynie. Alors, rassurez-vous, votre sociologue, votre expert préféré des relations hommes-femmes va vous aider à faire un énorme travail d'éradication, de, j'allais dire de révision, d'épuration historique et culturel, nous allons participer à la délation d'un certain nombre de personnages historiques qui se sont livrés à des propos misogynes. Enfin, euh, je ne sais pas, peut-on... Peut-être peut-on rêver de les voir un jour supprimer des livres d'histoire, voir de l'histoire officielle de France, peut-être également, soyons fous, peut-on rêver de faire supprimer leur prénom du calendrier Enfin bon, je vous présente le deuxième épisode de notre désormais nouvelle série Le misogyne du mois. Ceci dans un but évidemment de combattre cette euh, misogynie. Tout, discrédit, toute gratification négative faite aux femmes est une atteinte qui m'est faite euh, désormais personnellement et euh, j'œuvre du côté du bien. Il y avait trop de chaînes YouTube qui ferment en ce moment. Désormais, je suis du côté du bien. Je me blanchis. D'ailleurs, je fais comme Pascal Sevran. Je me surexpose à la caméra pour sortir plus blanc que blanc. Alors... Pousse-toi, Cadrez-moi ah, Quand on est mauvais, on est quand même meilleur que les autres. Ah, en une seconde j'ai tout compris. Je dis ce mot-là sans dire de chose. C'est ça, le, ça le génie, mon petit je vous livrerai après les éléments de contexte. Éléments de contexte, il y en a deux. Le premier élément de contexte que je vous livrerai, c'est, je vous parlerai du recueil dans lequel j'ai trouvé ces citations, le dictionnaire de la misogynie. Vous allez être très très très surpris de découvrir l'auteur, donc je vous conseille bien d'attendre la fin de la vidéo. Et je vous donnerai également des nouvelles de mon invitation faite à une historienne euh, Virginie Giraud, pour ne pas la citer, à qui je proposais de co-animer, comme je l'avais fait avec Alain Valtario, Frédéric Delavier, etc., à la rentrée, une conférence sur l'envergure, le rôle, le pouvoir économique, politique et social des femmes d'empereurs dans l'Antiquité romaine. Euh, la réponse de cette jeune historienne que je vous mets maintenant en photo n'est pas à piquer des hannetons. Je vais même vous mettre une copie d'écran pour ne rien vous cacher vous allez peut-être mieux euh, faire vie ma vie avec, avec nous et voir ce que nous devons supporter avec Léo depuis maintenant des années. Alors, vous êtes prêts Les misogynes du mois, donc les noms à rayer de notre patrimoine, euh, de notre roman national, sont Caroline Otero, Sacha Guitry, pour le mois de juin, hein, il y en aura d'autres en juillet, en août, etc. Euh, Sacha Guitry, disais-je, Napoléon Ier, Charles de Gaulle, Georges Courteline, Émile Henriot, Honoré de Balzac, Georges Sand, la comtesse de Gasparin, Agénor de Gasparin, et euh, François Mauriac. Alors, je me suis permis, un petit peu comme une recherche Amazon, de les classer non pas par pertinence croissante, mais par euh, méchanceté croissante, par acidité croissante. Commençons par la plus, la plus douce, euh, Caroline Otero nous dit, alors elle a vécu, je vous passe les dates, hein, je sais que ça fait chier tout le temps, ça fait chier tout le monde, la chronologie, l'antichronologie, etc. La fortune ne vient pas en dormant, trois petits points, seule. Ah, les citations, je vous les, je vous les mets désormais en pied de la vidéo en commentaire, non pas en commentaire mais en pied, vraiment cette petite partie que beaucoup d'entre vous ignorent sur YouTube, il faut cliquer sur la flèche afin qu'elle se déroule. Je vous les mets là, les citations intégrales de nos misogynes du mois. Sacha, Sacha Guitry, 1950, la plus grande saleté qu'on puisse faire à un homme qui vous a pris votre femme, c'est de la lui laisser. Napoléon Ier, en amour, la victoire de l'homme, c'est la fuite. Charles de Gaulle, un ministère de la condition féminine et pourquoi pas un secrétaire d'État un secrétariat d'État au tricot. Donc celle-ci, je la dédie évidemment à Marlène, à l'inénarrable Marlène Schiappa. Georges Courteline, 1927, la quantité de bêtises qu'une femme pas bête peut accumuler en peu de temps est une chose déconcertante. Émile Henriot, 1927, si elle ne savait pas interroger, que de femmes ne saurait rien dire. Lors de l'émission Dialogue citoyen, la chroniqueuse Léa Salamé a poussé à plusieurs reprises le chef de l'État dans ses retranchements et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas fait l'unanimité. Honoré de Balzac pour savoir jusqu'où va la cruauté de ces charmants êtres que nos passions grandissent tant, il faut voir les femmes entre elles. Ça me rappelle quelque chose que me disait ma maman pendant toute ma jeunesse. Georges Sand, ne ferais-je pas mieux d'avouer ah ben, Parce que vous voyez que c'est quasiment mixte, hein. on est quasiment à 50-50, nous sommes à une, 2, 3... non on n'est pas à 50, on est à 30% de femmes, 70% d'hommes dans les misogynes du moins. Donc Georges Sand disais-je, ne ferais-je pas mieux d'avouer qu'il y a dans le cœur de la femme un mélange de 1. Vanité, qui l'enorgueillit de régner en apparence sur un homme fort, et 2. De lâcheté, qui va au-devant de sa domination. La comtesse machin de Gasparin, Agénor de Gasparin, il vient pour les jeunes filles à un moment où leur éducation est à peu près achevée, c'est-à-dire quelques connaissances élémentaires, quelques langues apprises aux trois quarts, quelques dispositions pour la peinture ou la musique amenées aux proportions de demi-talent. Donc ça, ça doit, être fatalement la coercition masculine, euh, blanche, cisgenre, hein, à l'œuvre à toute époque et en tout lieu. Et pour finir, François Mauriac, chez beaucoup de femmes, il y a une tendance à considérer toute acquisition intellectuelle comme une chose à étaler, comme une chose qui la fait valoir. C'est un prolongement de sa coquetterie inguérissable. Beaucoup moins de femmes sont moins cultivées qu'elles ne sont barbouillées de culture. Elles se fardent, elles se poudrent, de littérature et de philosophie. Alors oui, quelle acrimonie, quelle misogynie atavique dans notre patrimoine culturel français. Rendez, alors dites-moi si, vous souhaitez, parce que j'ai de la matière désormais hein, avec le dictionnaire dont il faut maintenant que je vous présente l'auteur. L'auteur de ce dictionnaire est évidemment, enfin évidemment, vous l'avez deviné, c'est une femme, et c'est pas n'importe quelle femme, puisque c'est Agnès Michaud, qui est écrivain, alors écrivain à succès modéré, mais que la génération grec comme la mienne, ou X, je ne sais plus si je, crois que je suis à la limite entre X et Y, connaît, pour l'avoir connue, et pour avoir probablement vécu ses premières érections sur elle à l'époque de Canal+. Oui, c'était cette fameuse chroniqueuse délicieusement sexuée de Canal+, qui avait toujours ce don du sourire évocateur. Je crois même qu'elle avait collaboré avec Vandel, ou je sais plus, pour le journal du Hard. Enfin, j'ai un, trou de mémoire. Je n'avais pas Canal à l'époque. Nous étions pauvres, nous n'avions pas le décodeur. En tout cas, voilà. Mais je vous en mets maintenant quelques quelques incrustations d'écran. Et comme beaucoup de monde aussi, j'ai essayé de faire chez moi des choses. Et puisque je vous ai promis de terminer avec la mm, mm du mois, eh bien, cette charmante historienne que j'avais conviée par un message tout à fait convenable, que je vais maintenant vous lire, a co-présenté une conférence sur les, les femmes d'impératrices, les femmes d'impérateurs, les, euh, imperatore, d'empereur, pardon, excusez-moi, je mélange mon italien et mon français. Donc voilà le message que j'avais fait parvenir à, Virginie Giraud. Je vous laisse juge de sa cordialité, de son professionnalisme. Pour moi, il est parfaitement pro et cordial. Bonjour, je suis sociologue spécialisé dans les rapports entre les hommes et les femmes. Ma prochaine thématique traite de la place de celle-ci dans la romantique et à cet égard, j'aurais aimé, j'aimerais pardon, réaliser une série de mini-entretiens filmés avec des experts sur le sujet. Serait-il envisageable que l'on se contacte rapidement au cas où cette idée puisse vous tenter. J'avais également euh, lié en pièces jointes quelques éléments sur moi avec des vidéos sur des thèmes connexes comme par exemple le rôle du banquet dans la culture gréco-romaine, mon profil LinkedIn, mon profil Facebook, etc. Euh, le message a été lu dans les cinq minutes. Je me souviens d'avoir envoyé un dimanche matin et avoir vu l'accusé de réception face, euh, Facebook. Euh, nous sommes près de trois semaines plus tard, évidemment pas de réponse. Et je me suis permis donc de lui glisser, enfin de lui, de lui euh, rien du tout, je me suis permis d'ajouter à notre conversation, à notre, notre monologue finalement, le message suivant, euh, ce matin à 10h50, en près de trois semaines, vous auriez peut-être pu trouver une minute dans votre emploi du temps probablement surchargé de femmes d'affaires pour me donner une réponse, même négative, point d'interrogation. Bonne continuation, euh, ce euh, à quoi, euh, premièrement, je n'ai pas eu de réponse, et secondo, je suis bloqué, voilà. Elle doit considérer ma demande comme du harcèlement. Alors, je vous, je vous, je vous l'ai fait voir, je vous le promets, je vous le confirme, je vous le garantis, il n'y a eu aucun message entre les deux. Il y a eu une invitation professionnelle à, à une création de contenu, enfin une, une conférence, à quelque chose. Rien, aucune réponse fut-elle négative de sa part, ce qui me, semble être la, moindre des élégances, et en me permettant de souligner qu'il est très inélégant de ne pas répondre, car moi, des demandes, j'en ai eu beaucoup plus, je pense, que cette parfaite inconnue, et je me fais toujours fort d'y répondre quand elles sont courtoisement formulées, en soulignant simplement qu'il était très inélégant de ne pas répondre, je suis elle m'a bloqué. Voilà. peut-être que l'ensemble de ces penseurs et de ces intellectuels, à force de voir confluer et converger des expériences similaires, se sont peut-être laissés euh, aller, à laisser échapper quelques, phrases misogynes, on ne sait pas, ou c'est peut-être le, fait du hasard, une pure folie